Cześć! Dzisiejszy dzień minął nam dość aktywnie, ale jak zawsze zapomniałam robić zdjęć i kręcić filmików. W zasadzie zdjęcia zaczęłam robić dopiero na wieczornym spacerze z nowo poznanymi wietnamskimi znajomymi, było cool. Co my dzisiaj robiliśmy? Poszliśmy na zupkę rybną na stoisko starszej pani, u której już od jakiegoś czasu kupujemy zupkę. 25 tysięcy za miseczkę. Bardzo dobra zupa z kawałkami rybki i z kotlecikami rybnymi i z dużą ilością warzyw. Później poszliśmy spotkać mm, Wietnamczyka, którego Adam gdzieś wyczaił na Facebooku. Dzięki temu poznaliśmy bardzo fajną kawiarnię, taką z fajną atmosferą, fajną, fajną się spotykają głównie Wietnamczycy i, i są w porządku ceny. Ogólnie bardzo nam się podobało. Kłok przyprowadził ze sobą jeszcze koleżankę Tań i, i ogólnie spędziliśmy dwie miłe godziny, po czym wróciliśmy do hotelu i czekał tam już na nas kolega i, i poszliśmy na grillowaną żabkę. Tak, żabka i żabki i, <laughs> i na misa oporczy, i makaron smażony, pszenny z wołowiną i na co jeszcze, co tam jeszcze było? Misa A i na żeberka wieprzowe też grillowane, dobre było. A potem szybko poleciliśmy znowu na spotkanie z chłopcami i z chłokiem i tań i chodziliśmy sobie po wszystkich okolicznych marketach i ryneczkach i byliśmy w centrum handlowym obok nas, którego wcześniej nie zauważyliśmy, chociaż jest bardzo duże i fajne. Ma całe centrum rozrywki u góry i może kiedyś nawet coś nakręcimy Wam z tego, jak nie zapomnimy. Bo naprawdę fajnie. U góry jest całe centrum, jest karaoke i bowling center i w ogóle wszystko jest cool. I kino. Klasyczne centrum, no ale takie dużo więcej rozrywek niż u nas. Gdzieś kiedyś u nas centrum typowe I... I w sumie tyle. Co niedzielna rozmowa z dziadkami na Skype'ie. No nie fajnie jest. A jeszcze na targu dzisiaj byliśmy przecież. Gdzieś mi targu. Byliśmy na targu i kupiliśmy owoce. Owoce za 12 tysięcy za kilogram. Przypominam, 21 tysięcy to jest dolar czyli genialna cena i kupiliśmy dragon fruta, czyli smoczy owoc, czyli inaczej pitaje i kupiliśmy papaje za tyle samo i bananki, bananki, nas był trochę droższy. Bo ananas kosztował, w sumie nie wiem ile ważył, ale jeden taki duży ananas kosztował 18 tysięcy, trochę dużo. A z drugiej strony niecałe 3 zł, nie? Może być. Dobra, nie marudzę więcej. Postaramy się Wam nagrywać jakieś lepsze materiały. Byście nie zauważyli, to jest na łazience, bo tu jest najciszej.